और ये है ताजमहल की मेन एंट्रेंस मैडम आप उधर से आ जाइए बैग को स्कैन करा के हाँ, ये हो गई सिक्योरिटी चेक और यहाँ पर ट्राईपॉड अलाउड नहीं है ये गोप्रो की जो स्टिक होती है उसका भी ट्राईपॉड उन्होंने निकाल के रख लिया है पार्ट है इसको बोलते हैं four courtyard means four garden and four gate जिधर से आपने एंट्री किया है ये है ईस्टर्न गेट इसको बोलते हैं बी वी आई गेट जितनी भी जो ताजमहल में वी आई पीज आती हैं इसी गेट से एंट्री करते हैं इसी से एग्जिट करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं वी आई पी वो सामने वाला गेट देख रहे हैं वो वेस्टर्न गेट है उसको बोलते हैं known as a local public general gate जितनी भी जो ताजमहल में लोकल पब्लिक आती है वो इसी से एंट्री करती है इसी से एग्जिट करती है जो वेस्टर्न गेट ये है south gate one as a worker colony gate जिस लोगों ने ये ताजमहल बनाया था बीस हज़ार लोगों ने वो लोग ऐसे ही एंट्री करते थे वैसे ही एक्सेप्ट करते थे इसके पीछे अभी भी लेबर कॉलोनी बनी है इसलिए इसको बोलते हैं लेबर कॉलोनी गेट ये है fourth main entrance gate Taj Mahal में जाने के लिए इसको बोलते हैं रॉयल गेट रॉयल स्मिथ शाही दरवाजा सेकंड थिंग इस गेट की ब्यूटी देखेंगे जो वाइट बॉर्डर देख रहे हैं ना हाँ नीचे से ऊपर तक देखने में आपको सेम नज़र आएगा लेकिन ये सेम नहीं है जैसे नीचे से ऊपर गया बिगर बिगर बिगर बिगर उसको भी सेम में बनाया नीचे छोटा ऊपर बड़ा अगर ऊपर जाके बड़ा नहीं करते तो यहाँ से देखने में छोटा नज़र आता तो गेट की ब्यूटी नहीं आती अच्छा तो इसको ऊपर व्हाइट की स्ट्रिप है चारों तरफ जो बनी हुई इसमें उर्दू की वो लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू हाइट इसको बढ़ाते गए साइज के ऊपर इसके अंदर में जो ब्लैक लाइटिंग देख रहे हैं ना आपको ऐसा लग रहा है कोई कलर या पेंटिंग है लेकिन ये कोई कलर कोई पेंटिंग नहीं है रियल स्टोन है स्टोन का नाम है ब्लैक ऑनेक्स फ्रॉम बेल्जियम अच्छा। जो कि वाइट मार्बल में काट के फिट किया गया जो कि अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपको पता है जितने भी जो लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट से राइट करते हैं हिंदी या इंग्लिश हुआ लेकिन जो अरबिक होती है उसको राइट से लेफ़्ट लिखते हैं उसको उल्टा लिखते हैं ये होली कुरान की फर्स्ट आयत जो मुस्लिम लोग मॉर्निंग प्रे करते हैं सेकेंड थिंग जो आप वाइट डोम देख रहे हैं ना मिडिल में तो ये उर्दू नहीं है ये अरबिक अरबी जो मिडिल में अगर आप वाइट डोम जो वाइट डोम देख रहे हैं ना मिडिल में अगर आप काउंट करेंगे तो इलेवन फ्रंट साइड से इलेवन बैक साइड कितना हुआ बाईस तो ताजमहल को बनाने में बाईस साल बीस हज़ार लोगों के द्वारा जैसे ही वन ईयर कंप्लीट हुआ जैसे ही वन डोम बना दिया जैसे टू ईयर कंप्लीट हुआ टू डोम बना दिया तो ये सिंबल है ताजमहल को बनाने में बाईस साल लगे सेकेंड अच्छा। थिंग इस गेट की हाइट देखेंगे ऊपर हाँ जो वाइट छोटे छोटे से हाँ। टू बाईस ट्वेंटी टू सेकेंड थिंग इस गेट की हाइट देखेंगे from bottom to top thirty five metre above one hundred five एक सौ पाँच feet height from bottom to top आप ये छोटे छोटे रूम देख रहे हैं total two hundred ten room है जो वर्कर तो हाँ जो वर्कर इसमें काम करते थे आफ्टरनून में लंच करना रेस्ट करना उसके बाद में वो काम करते थे काम खत्म करने की बात है रहते थे इस गेट के पीछे से लेबर कॉलोनी में यहाँ पे नहीं रहते थे तो इनके ये क्वार्टर बने लंच करने के लिए रेस्ट बाकी का सर आपको अंदर आपको ऐसा लग रहा है सीधा है लेकिन ये हम्म, सीधा टेढ़े है ये थोड़ा सा आउटसाइड को हल कर रखा है क्यों भूकंप की वजह से आने वाले समय में कोई भूकंप या तूफान आता है तो आउटसाइड क्यों गिरेंगे अगर इनसाइड गिरेंगे तो बिल्डिंग डैमेज हो जाएगा इसलिए चारों टावर को टिल कर रखा है आउटसाइड क्यों जो व्हाइट मार्बल देख रहे हैं ना इसका रियल नेम है मकराना मार्बल जो कि राजस्थान से आया था राजस्थान में एक सिटी है मकराना नाम की वहाँ से पूरा वाइट मार्बल आया जितना भी जो रेड स्टोन देख रहे हैं सैंड स्टोन है जो कि फतेहपुर सीकरी से आया था यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर है फतेहपुर सीकरी सेकेंड थिंग जो लेफ्ट हैंड साइड बिल्डिंग देख रहे हैं ना same building right hand side है देखने में सेम है लेकिन नेम डिफरेंट है इसको बोलते हैं गेस्ट हाउस मेहमान खाना राइट वाले हाँ जितने भी ये शाहजहाँ के गेस्ट आते थे मेहमान आते थे वो लोग स्टे करते थे क्योंकि आउटसाइड में कोई होटल कोई लॉस नहीं थी पे उनके लिए बनाया था और जो लेफ्ट हैंड साइड में बिल्डिंग है ना ये है मॉस्क मस्जिद ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है तो हम्म। उसमें नमाज होता है एवरी फ्राइडे ताजमहल ये देख रहे हैं ना ये ताजमहल का सेंटर पॉइंट है यहाँ से बिल्डिंग की दूरी देखेंगे इस गेट की दूरी देखेंगे तो सेम है ये सेंटर पॉइंट है ताजमहल अच्छा ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था 1631 और बन के complete fifty one sixteen fifty three तो ताजमहल को बनाने में बाईस साल लगे थे इसलिए ये बाईस डोम बनाए थे ऊपर हम्म। लेकिन बन के कम्प्लीट हुआ सिक्सटीन फिफ्टी थ्री अगर अंदर में आप काउंट करेंगे तो जो गार्डन है वो सिक्सटीन गार्डन है एट उधर की साइड है एट उधर की साइड और ये आप काउंट करेंगे फाउंटेन ये fifty three fountain starting last क्यों उसको इजीली याद रखा जाए कि इस सन में ताजमहल बन के कम्प्लीट हुआ था sixteen fifty three sixteen garden fifty three बिल्कुल सेंटर पॉइंट है यहाँ से उस वाली बिल्डिंग की दूरी देखेंगे उस बिल्डिंग की दूरी देखेंगे तो सेम ये दोनों बिल्डिंग क्या है उस टाइम पे ये ड्रम हाउस थी म्यूजिक सिस्टम की शाहजहाँ आते थे देखो मुमताज़ की याद में ताजमहल को देखने के लिए तो जो वाइट बेंच है वहाँ से देखते थे तो दोनों म्यूजिक होता था लेकिन अभी उस बिल्डिंग को बंद कर दिया है इसको ताज म्यूजियम बना दिया इसका जितना भी जो स्टोन टूट था वो रख देते हैं फॉर मैन अभी अभी इसमें देखेंगे ना कई सारा स्टोन अभी नया लगा हुआ तो उसको जहाँ से वो टूटा था जो पुराना वाला था वो उसमें अभी उस बिल्डिंग को क्लोज कर हाँ ओके बाय देखने में ऐसे भी क्यों बिना उसके साथ जिनमें किनारे नहीं जो किंग शाहजा थे उनकी थ्री वाइफ थी फतेहपुरी बेगम सिरहिंद बेगम बेगम मुमताज़ जो बेगम मुमताज़ थी उनका रियल नाम था अजमन बानो बेगम उनकी डेथ हुई थी पी बुरहानपुर मध्य प्रदेश चौदहवें बच्चे को जन्म देते हुए उसमें से आठ लोग बर्थ के टाइम पे ख़त्म हो गए थे जो छः लोग बचे हुए थे उनका नाम था सुराज मुराज औरंगजेब द्वारा को दो बेटी थी हाँ। रोसनारा एंड छानारा जो अच्छा। उनका बेटा था औरंगजेब हाँ, हाँ। अपने फादर को अरेस्ट कर लिया था आगरा फोर्ट में प्रिजर्व कर लिया था हाँ। वो क्यों किया था क्योंकि इस बिल्डिंग के पीछे क्या नाम था असली मुमताज़ बेगम का अर्जुमन बानू बेगम अर्जुमन बानू बेगम वो ईरान से अच्छा हाँ तो इस बिल्डिंग के पीछे एक और बिल्डिंग है वो है ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन बना हुआ है वो अच्छा। लेकिन बन के कम्प्लीट नहीं हुआ कम्प्लीट क्यों नहीं हुआ हाँ। वो अभी मैं आपको बताता क्योंकि जो उनका बेटा था औरंगजेब अपने फादर को अरेस्ट कर लिया था आगरा फोर्ट अच्छा। इसलिए वो बन के कम्प्लीट नहीं हुआ अरेस्ट क्यों किया था हम्म। क्योंकि ताजमहल को बनाने में चार करोड़ रुपये लगे थे हम्म। अगर उसको भी बनाते हम्म। तो इससे ज़्यादा ही पैसा लगता तो खजाने का सारा पैसा ख़त्म हो जाता तो हम्म। आगे का शासन कैसे चलता इसलिए अपने फादर को अरेस्ट कर लिया था आगरा फोर्ट में हाँ। बना क्यों रहे थे ये अपनी वाइफ के लिए बनाया अच्छा वो अपने वो लिए। अपने लिए बना रहे थे अच्छा क्योंकि मेरे मर जाने के बाद में जो मेरी ग्रेव रहेगी वो ब्लैक ताजमहल में रहेगी लेकिन वो बन के रेडी नहीं हुआ इसलिए दोनों की चीज़ें लेकिन अच्छा। अभी भी जो वो अलग ब्लैक ताजमहल फाउंडेशन है उसको बोलते हैं मेहताब गार्डन मून बाग अच्छा वो बन गया था आधा थोड़ा बहुत हाँ अभी फाउंडेशन बना हुआ हाँ, पूरा पूरा नहीं बना बस काम स्टार्ट हुआ था तो अभी इसको बोलते हैं मेहताब गार्डन वो भी अभी एएसआई के अंडर आता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये दोनों बिल्डिंग उसी के अंडर है उसका भी टिकट लगता है कब वहाँ पे लोग कब जाते हैं जब ये ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है तो वहाँ से ताजमहल को देखते हैं हाँ। नहीं हाँ लेकिन वो बना रहे थे ऐसा लेकिन वो बन के कम्प्लीट नहीं हुआ वो ऐसा बना हुआ है अच्छा, ऐसा बना तो मार्जिन का जो इतना भी बिल्डिंग देख रहे हैं ना हाँ क्योंकि इसका फ्रंट बैक लेफ्ट राइट किधर से भी देखेंगे तो सेम नज़र आएगा इसलिए इस बिल्डिंग का बिल्डिंग क्योंकि ये बैक साइड भी इसका सेम है फ्रंट एंड बैक किधर से भी देखेंगे तो बैक साइड तो ये है ना फ्रंट तो वो है फ्रंट ये है बैक साइड लेकिन आप किधर से भी देखेंगे इसको सेम नज़र आएगा लेफ्ट राइट फ्रंट आप यहाँ पे बैठ के कवर कर तो आपको ताजमहल में जाने के लिए शू कवर करने पड़ेंगे सो so दैट बिल्डिंग गंदी ना हो मार्बल येलो ना हो चलो भाई चलो अंदर यह है ताजमहल की लेफ्ट साइड की बिल्डिंग जो कि एक मॉस्क है फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है तो उस समय यहाँ पे नमाज पे हो ये है चिल्ड्रन हाँ इनकी नहीं नहीं नहीं ये नहीं चाहिए ये लीजिए आपका उसका कितनी हाइट लग रहा है किसका क्या चीज़ जो मेटल है ना नहीं तो खुद में ना से ऊँचा है नहीं नहीं नीचे से केवल जो मेटल का पार्ट है वो कितना बड़ा है मेटल का पार्ट दस फुट दो ढाई मीटर तो उसका है थर्टी वन फिट इकतीस फिट है मतलब कितने मीटर का होगा इलेवन मीटर इकतीस फिट मैं दस फिट बोल रहा हूँ वो चेंज हुआ है ना ये पहले गोल्ड का हाँ था। पहले गोल्ड का था फिर चेंज कर दिया ब्रास का लगाया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी वो तो निकाल लिया वो निकाल के यहाँ से कोहिनूर लेके यहाँ कोहिनूर आगरा आगरा फोर्ट में था अभी वो इंग्लैंड में रखा हुआ है जो वहाँ लंडन टावर पे वहाँ से कोहिनूर लेके गए थे यहाँ से सादा गोल्ड लेके गए अभी इनको हटा देंगे तो हाफ कंपनी लगेगा इसलिए इनको मेटल का लगाया सेंटर गवर्नमेंट आई डेकोरेशन चल रहा है यहाँ पे ताजमहल के साइड के स्टोन टूट रहे हैं क्या चीज़ बिल्कुल सेम वैसी बना के लगाया नया कैसे ऊपर से लगाया है ये सिंगल पत्थर लकड़ी का पेड़ लगा दिया है इसको बचा बारिश के टाइम पर कोई स्लेब ना हो जाए और जो नीचे का मार्बल था वो घिस रहा था वो ऐसे हो गया इसके ऊपर से लगा दिया लकड़ी का अभी भी इसके निकल जाना जो ऑर्डर बना ऐसे ही पूरा मून लाइट में था क्या एंट्री होती है उसकी रहती है five hundred ten rupees one किस टाइम मून लाइट ऐसा क्यों मून लाइट रात में स्पेशल एंट्री देख रहे हैं ना शाइनिंग हाँ। कर रहा है कुछ पत्थर चमक रहे हैं देखो हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। सारा चमकता है पूरा जो कलरफुल डिजाइनिंग देख रहे हैं ये रियल जेम्स है हाँ ये डिजाइन स्टोन्स है ये स्टोन्स है जैसे jasper malachite carnelian black onyx एफेजुली डिफरेंट काइंड के जेम्स हैं जो रिंग्स में यूज करते हैं बताइए कहाँ इतना महंगा होता मूंगा वूंगा और उन सबका ये पूरा बनाया हुआ नक्काशी सारी उसी की है काइंड के स्टोन है देखिए लगता है ऐसा कोई कलर या पेंटिंग है लेकिन ये कोई सॉरी लेकिन हमारा हाँ वो अगेन उसको रिपेयर किया गया टूट गया था वो उसको सिक्सटीन तो ये पूरा रियल जेम्स है जो कि वाइट मार्बल में काट के फिट किए गए लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि कलर या पेंटिंग इनको काट के निकाला गया ये इतना मोटा पत्थर था उसमें से ये निकाला गया इसको स्लेम किया गया पत्थर से पत्थर को घिस के हम्म। क्योंकि उस टाइम पे मशीन कोई इलेक्ट्रिसिटी की कोई फैसिलिटी नहीं थी तो पूरा हैंड मेड ये क्या चीज़ हाँ हाँ, हाँ। उसके, हाँ। अंदर में भी छोटा है और वो भी है जो बड़ा वाला है वो बेटी का है और जो छोटा वाला है वो मुमताज़ का है और ये है ताजमहल की बैक साइड जहाँ पर यमुना नदी बहती है ये है ब्लैक ताजमहल फाउंडेशन अच्छा वो ब्लैक ताजमहल फाउंडेशन हाँ तो अभी मेहताब गार्डन बोलते हैं ओके और ये यमुना के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आगरा फोर्ट वहाँ पे राजा को अरेस्ट किया गया था साइड अच्छा, में ही बह रही है वो ब्लैक ताजमहल वहाँ बनने वाला था सामने औरंगजेब ने अपने फादर को इम्प्रेजन कर लिया तो नहीं बन पाया ये मॉस्क वो है गेस्ट हाउस ओरिजिनली जहाँ से हम आज ताजमहल को देखते हैं वो बैक साइड है ताजमहल की मेन फ्रंट साइड ये है इसके अगर पीछे से जाके देखेंगे तो उसकी वॉल पे बहुत सुंदर कैलीग्राफी और नक्काशी भी है ताजमहल को देखने शाहजहाँ और उनके गेस्ट इस साइड से ही बोट से आते थे यमुना रिवर से वो एक्चुअली बैक साइड है ताजमहल की जहाँ से हम आज ताजमहल को देखते हैं ये इसकी रियल फ्रंट साइड cute. हाँ। इस ताजमहल को आप उधर से देखेंगे तो पूरा रिफ्लेक्शन यमुना नदी में आता है जैसे वो टावर अच्छा, हाँ। तो उधर से भी वो बन के रेडी हो जाता तो, तो यमुना नदी में ब्लैक एंड वाइट आता है वो तो हम्म। यहाँ के लिए ब्रश बना के रास्ता बनाते जाने के लिए जब तो से देखते तो दोनों बिल्डिंग का अच्छा रहता है ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन इसलिए इसके पीछे बना रहे हैं वो आगरा फूड है वो तीन हाँ। और इधर देख रहे हैं ना ये भी सिमिट है ये भी इधर भी देखेंगे नजर आएगा जो इधर होगा वही इधर होगा ये था गेस्ट हाउस जो कि बंद हो चुका है और ये रहा ताजमहल बाय और सेकेंड थिंग तो जितना भी आप जो पेड़ देख रहे हैं ना ये पहले इतने मेंटेन गार्डन नहीं थे जो अभी देख रहे हैं ना हाँ। ये अभी इतने मेंटेन गार्डन नहीं थे ऐसे पेड़ थे हाँ हाँ। तो ये पूरा ताजमहल ढका हुआ था पहले अच्छा, अच्छा, अगर आपने फोटो में देखा होगा ना ओल्ड फोटो देखा होगा तो ढका हुआ है पूरा ताजमहल ये वाला है चंदन का हाँ ये ये भी है चंदन का है हाँ, ये கிட்ட இருந்தால் போட்டு பாருங்க டாய்லெட்